Et bonjour à tous, c'est Aujourd'hui, on se retrouve sur Night Aujourd'hui, on va faire le story mode. Mais tu sais j'ai coupé le son de micro pour mettre le son du jeu. Attends, la semaine prochaine. C'est le mode oui Oh non, j'espère pas le mode Parce que, bah, j'avais bien fait une vidéo euh, la dernière fois sur ce mode là, donc euh, j'espère pas que c'est. J'espère pas que ce sera ce mode là. D'accord, ok, ok, ok, No. sur Friday Night Funkin', ce serait euh, plutôt euh, à partir du week, euh, le deuxième week en fait. Week, ça veut dire semaine Donc ce sera plutôt la deuxième semaine. Ah, je en donc la engine il n'y a pas d'annulation. Alors déjà en facile ça. Déjà en facile ça va vite. Alors en difficile. Ouais, bon, il y a un temps de changement. C'est chiant ça. C'est chiant que ça bug comme ça. Faut que je redémarre mon ordi. Hein. Three, two, one, go. Quand je vois un flash, ça veut dire qu'il euh, va commencer le jeu. Oh non, tu peux pas. Si une hero bug, non mais c'est quoi ça Ça du phare normal, putain Il est temps d'aller boire un coup. La vidéo va être longue parce que... 3, 2, 1, go être chiant. Tout blanc. Pourquoi j'appuie sur ce pas pendant 3 heures Mais euh, voilà, je vais vous montrer après la vidéo. Donc euh, merci à tous d'avoir regarder cette vidéo, j'ai pas envie de euh, rester là pendant 3 heures et demie. Donc à bientôt, ciao.